pag-aaral ko. hindi po pwede yun. Gusto ko pong makapagtapos eh. Na, kailangan natin tanggapin. Hindi na magpapadala yung tatay mo para pong tuition mo. May sarili na siyang pamilya. Nagsabi kasi sa akin. Bestie, tanongin mo yan. Bestie, hindi ka pa. Nakapag-aral ka pa. Ako, eto, hindi na makakapag-aral. Hindi na nga siguro makakatapos eh. Kasi, Bakit naman? Kasi, iwan na kami ni Papa. Nagpamilya na ng iba. Hans, grabe naman yung papa mo. Iyaan mo sa Sabado, free ako. Gusto mo gala tayo. No. Balbal na rin yan. <laughs> Sige, tara. Oh. Tsaka late na rin ako, ita eh. na. Sige na. Maria, ano to nabalitaan ko? Yung magaling mo palang asawa, nag-asawa na ng iba. At may anak na rin sa iba. Paano na kayo ngayon mag-ina? Paano ang pag-aaral ng anak mo? Wala akong magagawa, ate. Patitigilin mo na lang pag-aaral si Marifi. Pasensya ka na, Maria kita matutulungan. Alam mo naman yung dinan sa akin din ang kadila. Pati nga mga kapatid ng asawa ko sa akin dumaasa. Dami-dami ko rin anak. Wala nga. Wala akong magagawa. Titigil na lang siya sa pag-aaral niya. Yan, nakakahousing kayo mag-ina. Oo, ate. Kaya niya yan. Pag ako nakahanap naman ng trabaho, hindi rin naman ako papayag na hindi siya tutuloy ng pag-aaral niya. Yan yung mga gusto sa <laughs> bestie ko eh. Wow. Pero talaga, grabe. Simula noon, nung hindi na ako nag-aaral, hindi na ako lumalabas. Ngayon na lang ulit ako nakalabas, pero ang ganda talaga dito. Nakikita ano mo to. Sa ano, sa mawa pa tayo. Susunod. May pera. Di nga, sa mawa. Sige, tara. oh, you. Gusto ko ulit iyain sila sa, sa inuman para makita ko ulit siya, para marinig ko yung boses niya. Tapos, alam mo yun, gusto ko siyang na-touch. Kala ko ba, lalaki ka? Ano ka ba? Kahit pa paano, babae ba? Ay, kabag. So, yun nga, gusto ko ulit sila makainuman. Hindi ko pa, hindi ko pa kasi alam kung kailan eh. Hindi, tanungin mo siya. Oo nga, magandang paraan yan. Bagay lang ha. Huwag ka trasan. Huwag ka Pag hindi na kaya, medyo okay ka na. Ano kaya? Ano kaya to? eh. nice to eh. Ano kaya to? pininiwala yung tindahan. Mabuti lang, hindi tayo ninakawan. Ay, naku Maria, yung anak mo, tinakasan na naman ako. Eh, kaya nga pinagsasabihan ko yan, kung umuwi, is oras na, lasing pa. sa ka ba napupuntang bata ka? Tita, ma, eh, ito na nga lang yung kaligayahan ko, aalisin niyo pa sa akin. Eh, ang dami-dami na nating problema, syempre nagre-relax lang muna ako sa mga nangyayari sa atin. Kita mo na kung paano sumagot. Nako, tigilan mo na yung ginagawa mo yan, ha? Ah. Baka mamaya kung ano mangyari dyan sa'yo. Sige na. Anak, huwag mo mamasamain yung tita mo. Pangaral lang yun para sa'yo. Wala kaming hangad sa'yo para sa kabutihan mo. Eh, paano kung mapano ka sa labas? Hindi ka dapat nagtitiwala kahit kaibigan mo. Naintindihan mo ba ako, anak? Opo, ma. Sensya na po, ma. Okay lang. Makakaraos din tayo. Basta magbabait ka lang, ha? Asasat pa tayo. Okay yun dito. Bibit kami, medyo okay. Mas dalaw, okay. Rinig ko na katawan, Finish ko na katawan. Talaga, miss na miss ko na kasi makakasa ko na yung boses mo ngayon. Okay. Ulit. Ano talaga? <laughs> okay, okay. Jesus, we pray. Greeting dito, ano, diba? O, diba? Ano lahat dito sa akin? Diba masaya dito? Saya eh. Diba? araw kami dito, ganito. Naman naman, oh. Magbibigyan tayo mamaya. Uy, kumanta ka rin ha. Hindi mo lang. Pagtapos yan, ikaw naman ha. Lagi na lang. Naman siya na naman kumanta. Tayo, guys. Epic, ikaw naman ha. Uy, ikaw. Kaya pa. Sige na yata eh. Kaya pa, If I took those words away Woo! you could have made me Galing boss. Oo, siyempre. Pala yan. Kanina pa maglumaan yan. Kanina pa tayo. Hindi ko alam na pala. Hindi mo pala Eh, siyempre. Gusto ko pala. Ay, ha? Magaling ka ba dyan? Eh, siyempre. Maganda ako dyan eh. Pamakin mo lang yan eh. O, di ba? You and I feel so low up the night To know what's the love so far come to me and leave yourself aside. Oh, sige, sige. Bahala kita. Ah, bahala ka. Sige, sige. Okay, okay. Bahala kayo. Sige, Bert. Sige, okay, okay. Pare, pamangkin mo. Bahala ka na oh, Sige, sige. Bahala ko. Bahala kayo. Bagsak na rin. Tara na, tara na. Uy. Jesus, naku. Sabi ko sa'yo, huwag kayo inom na marami. Tanda na, mga inom. Ah, sige na, kami na bahala dito. Tanda na, yung... Wala, baka... Ah. ba nasali ng na ano yung anak mo? Sanayin mo na yung sarili mo. Si Maria, ha? Ikaw pala si yung Maria. Ika, pasok ka. Salamat po. Bakit po? Hindi na po pumupunta si Maripi sa bahay namin, ha? や <laughs> だ po. Ako po. Ang misis, gandang araw po. Ah, nandito po ako para ulinawin yung tungkol sa nangyari sa anak niyo. Kasi ho, meron mo kami nakakuha ng tip. Yung anak niyo ay eh, hindi nagpakamatay dahil sa kalungkutan. Ah, nagpakamatay mo siya dahil sa nagang rape po siya sa kabilang bagay. Kailangan po kasi natin silang panagutin sa ginawa nila. Sir, wala nang halaga kung pananagutin man natin sila. Patay na ang anak ko! <laughs> Nag-iisa na lang ako sa buhay ngayon. Wala na rin yung asawa ko. Gusto ko lang manahimik. Pasensya na ako, sir. Kung maaari lang umalis na kayo. <laughs> Huwag niyo nang guloy. Manahimik ka. buy that. simple lang naman ang pangarap ko eh. Ang mabuo ang pamilya ko. At makapagtapos ako ng pag-aaral nang mabigyan ko man lang ng gandang buhay si mama. At saka gusto ko rin mag-asawa at anak. Pero wala eh. Mauudlot na lang ng ganun-ganun na lang. Kaya ma, mahal na mahal po kita. Sana mapatawad mo po ako sa gagawin kong ito.